Nu sunt cel mai bătrân din seara asta, din locul acesta. Sora Seicean aici nu depășit. Dar mă bucur că sunt aici cu voi și nu vreau să fiu lung, vreau să vă spun doar câteva cuvinte. Am auzit mărturia lui Traian, felul cum și-a dus el viața. Uh, anul ăsta am împlinit 47 de ani, sunt născut în biserica asta, am crescut în biserica asta și vă spun că un lucru care m-a ținut pe mine în perioada când eram și eu ca voi, am fost și eu de vârsta voastră. Au fost prietenii din biserică și relațiile pe care le-am clădit cu cei cu care eram. Eram cu Marius Abudan, cu Dorina Abudan, Dorel Moldovan, nu știu câți îi cunoașteți dintre aceștia. Și oricâte lucruri făceam în exterior, tot timpul punctul meu de concentrare era grupul de la biserică. Trebuia să mergem la film, n-am mers cu colegii, n-am mers cu alți prieteni, mergeam cu prieteni din biserică. Jucam fotbal, de nu mai știam între biserici, mergeam în groapa moșului, nu erau sintetice pe vremea noastră. Fete, băieți, jucam fotbal, de ne rupeam papuci. Și legăturile dintre noi au fost un punct esențial în creșterea mea și în, în toți anii care am avut. Uh, deci ceea ce vă îndemn faceți-vă prieteni de calitate, fiți prieteni între voi, ca să puteți să aveți puncte de sprijin atunci când ajungeți la greu. Spunea Traian că prietenii și cei de pe lângă el l-au atras și l-au dus. Vreți ca cei de lângă voi să vă ducă spre lucruri bune, atunci faceți-vă prieteni de calitate. Și aș vrea să vă citesc două versete care m-au marcat în ultima vreme și la care mă tot gândesc din, uh, din Zaharia. Iată ce trebuie să faceți. Fiecare din voi să spună aproape lui său adevărul. Judecați la porțile voastre după adevăr în vederea păcii. Niciunul să nu gândească în inima lui rău împotriva lui său, să nu iubi jurământul strâmb, căci toate aceste lucruri eu le urăsc, zice Domnul. Domnul să vă binecuvinteze și să binecuvinteze acest început.